Hoxe vamos a ler o libro do elefante comellón de Rafael Ordóñez e Mark Tiger de Calandraca. Na inmensa sabana o león dorme, ronca, soña. Soña o león cun melocotón. O león esperta coa boca aberta, entón lembrase do melocotón dourado, sabroso e delicioso. Mm, o león estírase, Levántase despois mexa detrás dunha planta. Ole o aire e ponse en marcha. Camiñando, camiñando, atópase cunha pantera. Ola, león, onde vas? Vou buscar un melocotón. Soñei co seu aroma e co seu delicioso sabor. Eu tamén soñei, pero cunha pera asombrosa, unha pera deliciosa. Ves comigo? Vale, vou contigo, amigo. Pola sabana camiñando, camiñando, un león busca un melocotón e unha pratera quere unha pera. Ao lonxe correndo e saltando, andando e brincando, observan unha gacela que se chexa e pregunta «Onde van un león e unha panteira?» «Busco un melocotón», di o león. «E unha pera», di a pantera. «Pois eu soñei cunha meixa, voume con vos», conclúe a gacela. Pola sabana camiñando, camiñando, un león busca un melocotón, unha panteira quere unha pera e unha gacela desexa unha meixa. Detrás dun arbusto aparece unha galiña asustada, despistada e desorientada. Soñei cunha piña, di a galiña, e marchei da granxa porque ali sol hai laranxas. Busco un melocotón, di o león, e é unha pera, engade a pantera. Gustaríame unha meixa, murmurou a gacela. Pois marcho con vós en bus a buscar unha piña, di a galiña coa súa voz fina. Pola sabana camiñando, camiñando, un león busca un melocotón, unha pantera quere unha pera, unha gacela desexa unha meixa e unha galiña pensa nunha piña. O cruzar unha charca, ven como se achega unha rá Un león cunha panteira? Unha gacela cunha galiña? Mm, unha pantera coa gacela, unha galiña... Mm. Para, para un pouco, bicho verde, que o tempo se nos perde. Busca un melocotón, di o león. E unha pera, di a pantera. Justaríame unha meixa, murmura a gacela. Prefiro unha piña, opina a galiña. Podo ir con vós? Pregunta Ran. Eu soñei con unha mazán. E como ninguén di nada, a proposta é aceptada. Pola sabana camiñando, camiñando, un león busca un melocotón, unha panteira quer unha pera, unha gacela desexa unha meixa, unha galiña pensa nunha piña e unha rá vai detrás dunha mazá. xa están un pouco cansos. Pois seguen un rastro, un aroma, pero non atopan nada ni en broma. Sentan a sombra dun penedo e quedan pampos cando oen unha voz que pregunta «Alguén ten a miña pataca?» di asombrados bigotiños unha pequena rata. Soñei cunha pataca, pataca, pataca. Ui, cala xa, Deixa de dar a lata con tanta pataca, di a panteira que se desespera. Podes vir con nós, afirma o león impaciente mentres relambe un dente. Pola sabana camiñando, camiñando, un león busca un melocotón. Unha panteira quere a súa pera. Unha gacela desexa unha meixa. Unha galiña pensa nunha piña. Unha rá vai detrás dunha mazán e unha rata da lata con unha pataca. Entón, atopan dentro dunha leituga unha pequena iruga. Todas a miran con envexa. A iruga come, mastica, saborea, goza, pero asústase ao ver tanta tropa. Busco un melocotón, di o león, e unha pera, engade a panteira. Gustaríame unha meixa, murmura a gacela. Prefiro unha peña, opina a galiña. Onde está unha mazá? Suspira a Ra. Non terás ti a miña pataca? Pregunta a rata. A iruga encóllese, dalle vergoña falar coa boca chea, e máis con esta xente, tan diferente, tan famenta, que está tan pouca contenta, pero di... Este mediodía fun a froitería que hai detrás da palmeira Había unha chea de cousas deliciosas, mandarinas, plátanos, pistachos e andrándanos, amorodos, granadas, melóns, sandías, dátiles. E melocotóns? pregunta o pobre león. Sí, di con medo a iruga, e peras e ameixas e piñas e mazáns e un gran saco de patacas. Pero pero xa non escoita ninguén. Todos saltan, corren, brincan e ata a galiña boa. E cando chegan detrás da palmeira... Que disilusión! Vaya chasco, vaya decepción. A froitería está baleira, non queda nada, nin unha casca de sandía. O mono froiteiro, sen dicir nada, pon o chapeo en marcha. Non quere ver tanta xente con cara amarga. O león mira a panteira, a panteira mira a gacela, a gacela mira a galiña, a galiña mira a rá, a rá mira a rata, e a rata mira o león, que se enfada un montón. Entón aparece o elefante comellón. Teño fame, Quero comer un feixón. Tes sorte, di a gacela. Hai dous. Só podo comer un. O doutor puxo a dieta e dixo, elefante comellón, só podes comer un feixón. Non lle fagas caso, opino o león. Iso, di a ra, come os dous, non te preocupes. Pero seguro que podo. Por que non, di a gacela. Papaos, se fosen patacas, suspira a rata. E o elefante comillón dun bocada traga os dous feixóns. O león e a pantera e a gacela e a galiña e a rá e a rata creen que xa pasou o peor, ata que aparece o señor doutor. Vistes o elefante? Si, foi xa un instante. Outra vez escapou. Por certo, doutor, interrompe o león. É vostede moi severo co pobre orellón. Mira que por a dieta, a dietas dun so feixón, iso é moi pouco para un comellón. Moi pouco? Berra desesperado o doutor. Pero se xa comeu un montón de melóns, sandías, mandaraínas, plátanos, pistachos, arándanos, granadas, amorodos, dáctiles. Os pobres bichos miranse uns aos outros e faiselles a boca auga. O león pregunta moi baixiño, en melocotóns? Claro, e peras, ameixas, piñas, mazáns. A rata mira desesperada e de sobremesa un saco enteiro de pactacas, concluye o doutor. Isto é máis do que os animais poden aturar. O león está rabioso, a panteira enfurecido, a gacela enfadada, a galiña irritada, a rá moi amolada e a rata... A rata desmaiouse. Elefante! berra o león. Elefante! berra a panteira, a gacela, a galiña e a rá. Pataca! berra desesperada a rata. Elefante! berran todos. Elefante! Espera un instante! Todos corren detrás del, pero xa non o atopan. Debaixo dunha palmeira, ali está o comellón elefante, tan campante. E colorín colorado, este conto rematou. Espero que vos, haya, que vos gostase. Un biquiño, ata pronto.